Buat enam setengah apa tuh ya ini kan gua namanya I don't think you have any idea. Aman nggak teman-teman? Aman nggak? Tunjukkan eksistensi kalian. Halo. Ah! <laughs> ya. Nah, lagi Hey, that's pretty good. Apa? Yeah. Ah! What's up? Hey, hey, hey, siapa itu? Siapa itu? Mau jadi jagoan lo? example. Gay. Enemy spotted. Merah lihat nggak? What is that? Lagi ngapain bang? Oh no no no no no, I'm sorry I'm sorry. terobos aja lah anjing ah. Mampus. Nah, eh eh eh, jangan dulu ya. Eh, awas ya. Ah! Oke. Ya. Ini kurang ajar sih ya. Gak usah mundur, gak usah lagi. Ya. Hah? Oh, big. Hey, hey, hey, hey. I'm dropping. Berlama-lama kemudian. Oh, hello yeah. balik aja half past time oh shit not good Wah. Goblok, kok ada apinya? Oh. Ew. What the fuck? Sementara itu, di suatu dimensi yang lain. Wuhu. That's quite big. Kurang ngajar lo ya. ya Wibu, lari ada wibu. Mampus. Iya, dia orang bukan ya. Ada tanda orang, ada orang. Tot tot tot tot tot tot tot tot tot tot tot. tot tot tot tot tot Magic! Wait a minute! Who are you? Ah! I think! Boom! What's wrong with you, bro? What the hell? You tripping, bro? You tripping? Colt, <laughs> oh, you're scared. One v one me, bitch. Yeah. Oh, hi. Oh no no no no no! no I'm sorry. apa itu? Ah, maju lu, ini anjing. Ayain, ayain. Memang babi yang kau ni. in our universe. Why views I've done it wrong We about to be done, I'm too confused You're starting it now, I'm in Now we arguing in my bathroom We play games of love to avoid depression We've been here before And I won't be your best Five hours in the month walking around, acting right now I ain't trying to tell you what to do